ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਦਾਸ ਅਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਨਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਛੁਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਮਰਤ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨੀ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਦਾਦੂ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਜਾ ਜਿਲਾ ਵੇ ਨ ਪਾਇਆ ਕਾਸ਼ੀ ਮਹ ਕਬੀਰ ਹੋਆ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਉਤਾਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਪਾਲੜਾ ਰੰਗੋਰੀ ਹੋ 14 ਲੋਕ ਚੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰੰਗੋਰੀ ਹੋ 3 ਲੋਕ ਪਾਲ ਸੰਗਦਰ ਦਰ ਰੰਗੋਰੀ ਹੋ ਤੋਨਾ ਦੋਲੇ ਲਾਇਆ ਰਾਮ